Ja, ich esse gerne ein Stück Käse oder ein Stück Wurst und so. Das ist schon in Ordnung für mich, ja. Ganz wenig. Also, das ist, das ist in fünf Minuten vorbei, ja. Wenn ich Urlaub habe, gehe ich gerne Kollegen besuchen und gehe da essen. Zum Beispiel ein artischocken essbummer mit äh, einer gebratenen Entenleber und äh, einer Trüffelschüssel ist eigentlich ganz einfach zu machen und schmeckt sehr, sehr gut. Was gut ist, ist ein gerne, ich habe ist Basilikum. Hm? Das ist einer meiner Lieblingskräuter, wo ich sehr, sehr viel mache. Ja. Benedikt, aber er ist schon so alt, ja. Papst Benedikt, aber er ist schon über 90 jetzt. Das wird schwierig werden. <laughs> aber sonst habe ich sehr Glück gehabt mit sehr vielen berühmten Menschen äh, gekocht zu haben. Und, aber das wäre mein Traum, aber ich glaube, es wird schwierig werden. Wenn ich Feierabend habe, gehe ich gerne mal gehe nach Hause und trinke gerne mal ein Glas Wein vor dem Fernseher. <laughs>